Nie Bartek, ty nalejesz, żeby już coś powiesz o tym piwie tak? Robimy próbę. Tak? Mhm. Już nie Okej. Tylko miej taką chwilę przystoju, żeby... Ja mam cały czas dzisiaj chwilę przystoju. <laughs> nie, jest tak, żeby mógł uciąć się od tym, nie? nie? Dobra, dobra. Wiesz, żeby, było, żeby był ten moment... O i okej. ja Jest po prostu kaskada jak w tym. Jak, jak, Gimesz. jak ginesz. Trzymaj Michał. Jeszcze bujnąć można tak, jak się bujnie. O, to jest dopiero... No, Marek. Ja próbowałem pierwszy wita, także... Dobra. i wszyscy za nim mówili. Poczekaj ze swoją reakcją, niech inni spróbują. Leje ci Bartku? Ale ja nie mogę się nie uśmiechać. <laughs> znaczy, powiedzmy, powiedzmy sobie tak, mówi się, że ten śmiech, śmiech niczego nie, nie, nie oznacza. O. I uśmiechają się dalej. Wszyscy się uśmiechają, bo to ładnie wiecie. Uwaga, statek leci. <laughs> Nie, śmiech, który, który niczego, do niczego, że tak powiem, nie, nie obliguje, nie zobowiązuje, jemu tylko teraz w armacie jednej rzeczy brakuje temperatury, jest troszeczkę za zimne, za zimne i nie mamy, nie mamy lotności na chmielu takiej, ale uaa, czuję ściarki, próbujemy. Ajpa, ale browaru. Pięknie się odcina. Prawie przy takie tedy. Wow. Oj. Żadnych kompromisów. I to mówię, że to jest prześmielone? No chłopie, żadnych kompromisów. Jesteśmy w tym punkcie, nie. w którym chcieliśmy... No, przypadkiem nie rozcięczaj tego. Jesteśmy w tym punkcie, w którym... Znaczy my mamy trochę inaczej inne podniebienia pewnie. To znaczy ja zupełnie szczerze, bo do pana Michała powiedziałem, że ja jestem słodkolubny. I boję się jednej rzeczy, że, że mnie na przykład drugi łyk przeszkadza już troszeczkę gorzej. Czyli, ale to jest moje odczucie, absolutnie tylko. I są tacy, którzy... No, tak wie pan, na szczęście świat piwa jest tak bogaty. Zgadza się. Zgadza się. Ale tu też, ja też mam wrażenie, że to się będzie uporało jeszcze. No. To, to będzie się, tak powiedzmy, na pewno się no, na tu jest, ułoży, tu jest tak? nieporównywalnie na scenie lepsze niż, niż powiedzmy bicie. to jest, a teraz odnaleźć jeszcze jeden czekaj, ja zjadę trochę z kamerą. Jakby się... E, Bartek może by się napełniał jakiś